сүзүү күчү эмнеден көз каранды экенин карап көрөлү бир эле материалдан жасалган бирдей көлөмдөгү эки шарды рычагга илип койсоңуз рычаг тең салмактуулукта болот эки шарды тең суу менен идиштерге түшүрөлү баланс бузулбайт биз азыр идиштердин бириндеги суунун натрий хлориддин концентраттуу эритмеси менен алмаштырабыз анын тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан чоң бул учурда рычагдын тең салмактуулугу бузулат туз эритмесине малынган рычагдын учу өйдө көтөрүлөт бул сууга түшүрүлгөн шарга караганда ага чоңураак сүзүү күчү таасир этет дегенди билдирет ошентип сүзүүчү күч канчалык чоң болсо дени чөмүлгөн суюктуктун тыгыздыгы ошончолук чоң болот